ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਲਾਉਂਗਾ ਫਸਾ ਅਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਐ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਲਾਉਂਗਾ ਫਸਾ